Thank you. Hei hei, og velkommen til Brestby med takras. Som du skjønner, så handler dette her om cowboyer og tog. Cowboyene de kommer til å gå på toget sånn, hoppe fra vogn til vogn, og stjele verdisaker og stjele fra hverandre. Så det er full kamp. Oi. Men toget blir aldri ødelagt, da. Som du ser, så ser spillet helt fantastisk ut. Det kommer med et ordentlig 3D-tog som du bygger én gang, og så er det lagt fint i eska etterpå. Og du får med flotte små ting som dette her. Som ekte kaktuser. Det er bare skikkelig detaljert, og det framhever virkelig tematikken i spillet. Det må dessverre nevnes at den duken du ser her, den banen som viser i selve jævla, den følger ikke med i spillet. Den kan bestilles som en slags promotion i etterkant, og den Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke hadde det med i spillet, egentlig. Det, den er så vesentlig for det visuelle, men allikevel, du har 3D-tog. Colt Express uh, spilles i runder, og det er bygd opp veldig tematisk som en slags film, hvor du har forskjellig, hver runde en scene i en film. da. Eksempel her, så er det da eh, skuddveksling på taket. Dette er en scene, da er det tre runder, og så er det noe som skjer underveis. Eller her så er det, ja, toget kjører rett og slett videre, og gjennom en tunnel, og det skjer også noe. Så det er liksom bygd opp veldig tematisk, og må, hvis du klarer liksom å leve deg inn i det, så får du en ekstra bonus med spillet. Men, hvordan funker det? Vel, det er en slags eh, programmeringsspill. Spillet kommer med disse flotte karakterene her. Alle kommer med forskjellige egenskaper, som, som du ser her. De egenskapene er fryktelig, fryktelig ubalanserte, men de funker. Det lager litt sånn ekstra spice i spillet, men jeg vil ikke ha mm, satsa uh, balansen på disse uh, egenskapene. Noen er veldig gode hvis du har få spillere, andre er altfor gode hvis det er mange spillere, og så er det de som er helt ubrukelige uansett hva. Hver spiller kommer med hver sin bunke kort. Eh, Bell og lilla. Og det er en seksløper. Alle spillere har seks kuler de kan skyte i løpet av spillet. Og hvis du klarer å skyte opp alle kulene dine, så får du mest eh, wanting, altså du er mest etterlyst. Og det er bra i spillet her. Alle har identisk sett med kort i sin farge. Så her har vi da plugge opp penger, bevege sidelengs, skyte noen, gå opp og ned, bevege sjefen, slå til noen. Det er de handlingene du har tilgjengelig. Hvordan spiller du? Ja, jeg nevnte jo at det var programmering. Hvordan funker det da? Dette er Bell. Hun ønsker da å gå ned dit og plukke opp eh, pengene. Så er det to pengesekker og en diamant. Pengesekkene har forskjellige verdier, men diamanten er alltid 500. Så da spiller jeg et kort. Da spiller jeg Går ned-kortet. Så legger jeg det i en sånn felles bunke der. Neste spiller har da fullt innsyn til hva han nettopp har spilt. Og det er ikke min tur lenger. Så, neste spiller i tilfellet her er hvit. Han er der. Han ser nå at vi kommer til å gå ned. Hva kan han gjøre da, for å kanskje nytte seg av denne kunnskapen? Ok, han kan nok kanskje gå ned dit, eller han kan gå bort dit på taket, eller bort dit på lokomotivet. Lokomotivet har en koffert som er verdt 1000 dollar. 1000 dollar er veldig mye i spillet her, og den kofferten vil du ha. Men du ser, der står det, ser du det? Eh, der står det en grønn figur, altså den grønne spilleren, så han kan garantert lukke opp kofferten. Men han hvite spillere, han har sjanse til å skyte på han blå, som er helt baki der. Så han spiller da skytkortet og legger det oppå det andre kortet. Neste spiller, svart. Den svarte spilleren deler valg med rød. Rød har en pengesekk på seg, og en diamant. Så det betyr at svart kan slå til den røde, slik sånn at han får miste pengene sine. Så vi gjør det. Vi spiller slagkortet der. Sånn går det flere runder, avhengig av hvilken scene det er. Etterpå så tar vi den bunken her, snur den på hodet, og så gjør vi handlingen etterpå. Nå utfører vi den. Men Si at du trodde at uh, eh, den gikk den veien istedenfor den veien hvis det var sidelengskort. Og så gjør noe helt annet enn det du trodde, og da er planen helt ødelagt, kanskje. Eller noen putter sheriffen. Sheriffen er den gule. Hvis noen putter han hit, inn der, så jager han disse her opp på taket, sånn. Og plutselig så er planene helt endra. Tenk om Lilla også velger å gå ned. Oi, det er ikke lov. For sheriffen jager det alltid på taket. I tillegg så skyter han det med kuler og krutt. Og det gjør at du har vanskelig for å få de kortene du vil ha. Ekstra spennende er det jo når vi kommer inn i tunnel. Og da spiller vi kortet skjult, så ingen vet hva de gjør. Men det så, hvis du får skudd mot det, så andre spillere skyter på det, eller du blir skutt av sheriffen, så får du flere kort på hånd. Du får faktisk kuler på hånd. Eh, hver runde så stokker du alle kortene dine i en bunke og trekker opp til seks. Hvis det er skudd på de seks kortene du har, så er de ubrukelige kort. Så du, hvis du blir skutt masse på, så sitter du kanskje opp med seks ubrukelige kort, og du har ingen valg. Så istedenfor spillekortet kan du trekke kort som en slags uh, trøst, men det er, det er, en veldig ille trøst, for du, du, vil spille handling så mye du kan for å gjøre noe. Så ikke bli skutt på. Det er leksjonen her. Men du vil skyte andre, for du får jo 1000 dollar i, i dusør, eller mot det, hvis du får det. Og det teller da mot eh, poenget, som er å få mest eh, dollar mot seg. Enten du har kofferten eller du har skuddpremie. Skuddpremie heter det, vet du. Cold Express er et utrolig gøy spill. Det er fullt av tilfeldigheter som skjer, og planene dine kan virkelig bli forpurra hvis det skjer noe feil i rekkefølgen. Av og til så vil du oppleve at spillet er helt imot det. Av og til får du bare en fantastisk opplevelse. Uansett, du må ikke ta spillet for seriøst, for dette er en opplevelse. Det, det er en lek, men allikevel så er det spill der, for du må planlegge dine handlinger utifra hva du ser at andre gjør. Så det er et kjekt spill. Det funker veldig fint. Eh, jo flere, jo bedre. Eh, to spillere, ikke fullt så gøy. Eh, du må være fire, fem, seks, syv for å, for å nyte dette. Ikke syv, men seks i hvert fall. Så Cold Express, det er virkelig tommel opp. Og det er gøy, og det, det er et tredje tog hallo! <laughs> det kan ikke gå galt det, vel? Men ok, takk for at du så på denne episoden av Brettspillet Takras. Jeg håper du har fått bedre innsyn i spillet, og skjønner om du liker det eller ikke. Og så håper jeg å se deg igjen i neste episode. Snakkes!